नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आठवी विज्ञान यामधील द्रव्याचे संघटन या पटाचा स्वाध्याय पाहणार आहोत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन क्लिक करा पहिला प्रश्न आहे योग्य पर्याय निवडून खालील विधाने पूर्ण करा स्थायूंच्या कणामध्ये आंतररेणवीय रिकामी जागा असते पर्याय आहेत कमीत कमी मध्यम जास्तीत जास्त आणि अनि अनिश्चित तर उत्तर आहे जास्तीत जास्त स्थायूवर बाह्यदाब दिल्यावर सुद्धा त्यांचे आकारमान कायम राहते या गुणधर्माला रिकामी जागा म्हणतात स्थितीस्थापकता द्रव्यांचे वर्गीकरण मिश्रण संयुग व मूलद्रव्ये या प्रकारामध्ये करताना रिकामी जागा निकष लावावा लागतो द्रव्यांचे रासायनिक संघटन दोन किंवा अधिक घटक पदार्थ असणाऱ्या द्रव्याला रिकामी जागा म्हणतात मिश्रण दूध हे द्रव्याच्या रिकामी जागा या प्रकाराचे उदाहरण आहे विषमांगी मिश्रण पाणी पारा व ब्रोमिन यांच्यामध्ये साधर्म्य आहे कारण तीनही रिकामी जागा आहेत द्रव पदार्थ कार्बनची संयोजा चार आहे व ऑक्सिजनची संयोजा दोन आहे यावरून समजते की कार्बन डायऑक्साईड या संयुगामध्ये कार्बन अणू आणि ऑक्सिजन अणू यांच्यामध्ये रिकामी जागा रासायनिक बंध असतात दोन गटात न बसणारे पद ओळखून स्पष्टीकरण द्या सोने चांदी तांबे पितळ पितळ कारण इतर सर्व धातू आहेत hydrogen hydrogen peroxide carbon dioxide पाण्याची वाफ हायड्रोजन इतर सर्व संयुगे आहेत दूध लिंबू रस कार्बन पोलाद कार्बन इतर सर्व मिश्रणे आहेत पाणी पारा ब्रोमिन पेट्रोल पेट्रोल इतर सर्व असेंद्रिय संयुगे आहेत साखर मीठ खाण्याचा सोडा मोरचूद साखर इतर सर्व असेंद्रिय संयुगे आहेत hydrogen sodium potassium carbon carbon इतर सर्व संयुज एक असलेली उदाहरणे आहेत वनस्पती खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा वनस्पती सूर्यप्रकाशात क्लोरोफिलच्या मदतीने कार्बन डायऑक्साईड व पाणी यांच्यापासून ग्लुकोज तयार करतात व ऑक्सिजन बाहेर टाकतात या प्रक्रियेत चार संयुगे कोणती ते ओळखून त्यांचे प्रकार लिहा प्रकाशसंश्लेषण या प्रक्रियेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड पाणी ग्लुकोज आणि ऑक्सिजन ही चार संयुगे आहेत यापैकी कार्बन डायऑक्साईड आणि ग्लुकोज ही कार्बनी संयुगे तर पाणी आणि ऑक्सिजन ही अकार्बनी संयुगे आहेत पितळ या संमिश्राच्या एका नमुन्यात पुढील घटक आढळले तांबे सत्तर टक्के व जास्त तीस टक्के यामध्ये द्रावक द्रव्य व द्रावण कोणते ते लिहा पितळ या संमिश्रामध्ये तांबे हे द्रावक जस्त द्रव्य आणि पितळ हे द्रावण आहे विरघळलेल्या क्षारामुळे समुद्राच्या पाण्याला खारट चव असते काही जलसाठ्यांची नोंदवलेली क्षारता इथे पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण पुढील प्रमाणे आहेत लोणार सरोवर सात पॉईंट नऊ टक्के प्रशांत महासागर तीन पॉईंट पाच टक्के भूमध्य समुद्र तीन पॉईंट आठ टक्के मृत समुद्र तेहतीस पॉईंट सात टक्के या माहितीवरून मिश्रणाची दोन वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा यावर मिश्रणाचे दोन गुणधर्म लक्षात येतात एक मिश्रणामध्ये घटक मूलद्रव्याचे प्रमाण निश्चित नसते दोन मिश्रणामध्ये घटक मूलद्रव्याचे गुणधर्म कायम राहतात प्रत्येकी दोन उदाहरणे द्या द्रवरूप मूलद्रव्य पाराब्रोमिन वायुरूप मूलद्रव्य हायड्रोजन ऑक्सिजन सायरूप मूलद्रव्य लोह तांबे चांदी समांगी मिश्रण समुद्राचे पाणी पाण्यात विरघळलेला मोरचूत कलील दूध रक्त सेंद्रिय संयोग ग्लुकोज युरिया जटिल संयोग क्लोरोफिल हिमोग्लोबिन असेंद्रिय संयुग सोडा गंज चुनखडी धातुसदृश्य सिलिकॉन आर्सेनिक संयुजा एक असलेले मूलद्रव्य सोडियम पोटॅशियम क्लोरीन संयुजा दोन असलेले मूलद्रव्य मॅग्नेशियम कॅल्शियम पुढे दिलेल्या रेणूसूत्रावरून त्या संयुगातील घटक मूलद्रव्याची नावे लिहा व संज्ञा लिहा आणि त्यांच्या संयुजा ओळखा इथे मूलद्रव्य आहे के सी एल यामध्ये घटक मूलद्रव्य आहेत पोटॅशियम आणि क्लोरीन पोटॅशियमची संयोजना आहे के आणि संयोज आहे एक क्लोरीनची संज्ञा आहे सी एल आणि संयोज आहे एक एच बी आर यामध्ये हायड्रोजन आणि ब्रोमिन आहेत हायड्रोजनची संज्ञा आहे एच आणि संयोज एक तर ब्रोमिनची संज्ञा आहे बी आर आणि संयोज एक आहे M G B R two magnesium इथे संज्ञा एम जी आणि संयुज आहे दोन ब्रोमिन बी आर आणि एक के टू ओ पोटॅशियम आणि ऑक्सिजन पोटॅशियमची संज्ञा आहे के आणि संयुज आहे एक ऑक्सिजनची संयुजा दोन आहे आणि संज्ञा ओ आहे एन एट सोडियम व हायड्रो हायड्रोजन सोडियमची संज्ञा एन ए आणि संयुजा एक हायड्रोजनची संज्ञा आहे एच आणि संयुज आहे एक C A C L two calcium आणि क्लोरीन कॅल्शियमची संज्ञा आहे सी ए आणि संयुज आहे दोन क्लोरीनची संज्ञा आहे सी एल आणि संयुज आहे एक C C L four carbon आणि क्लोरीन कार्बनची सं संज्ञा सी आणि क्लोरीनची सी एल आहे तर कार्बनची संज्ञा चार आणि क्लोरीनची एक आहे हायड्रोजन एच आय हायड्रोजन आणि आयोडीन हायड्रोजनची संज्ञा एच आणि आयोडीनची संज्ञा आय हायड्रोजनची संयोजा एक आणि आयोडीनची सुद्धा संयोजा एक आहे एच टू एस हायड्रोजन आणि सल्फर संज्ञा आहेत एच आणि एस आणि संयोजा आहेत एक आणि दोन N A two S sodium आणि सल्फर सोडियमची संज्ञा एन ए आणि सल्फरची एस आहे सोडियमची संयोजा एक तर सल्फरची संयोजा दोन आहे I F E S iron व सल्फर आयर्नची संज्ञा एफ ई e आणि संयोजा दोन सल्फरची संज्ञा यस आणि संयोजा देखील दोन आहे B S C L two barium आणि क्लोरीन यामध्ये बोरियमची संज्ञा बी ए आणि क्लोरीनची सी एल संयुज आहे दोन आणि एक काही द्रव्याचे रासायनिक संघटन पुढील तत्त दिले आहे यावरून त्या द्रव्यांचा मुख्य प्रकार ठरवा समुद्राचे पाणी H two O N S L M G C L two द्रव्याचा मुख्य प्रकार येतो मिश्रण उर्ध्वपातीत पाणी एच टू ओ संयुग फुग्यात भरलेला हायड्रोजन वायू एच टू म्हणजे मूलद्रव्य एल पी जी सिलेंडरमधील वायू C four H ten plus C three H eight मिश्रण खाण्याचा सोडा एन एस सी थ्री संयोग शुद्ध सोने ए यू मूलद्रव्य ऑक्सिजनच्या नळकांड्यातील वायू ऑक्सिजन ओ टू मूलद्रव्य कांस्य C U plus S N म्हणजेच मिश्रण हिरा सी मूलद्रव्य मोरचो C U S O four संयोग चुनखडी सी एस ओ थ्री संयोग विरल हायड्रोक्लोरिक आम्ल S C L S two O मिश्रण शास्त्रीय लिहा हायड्रोजन ज्वलनशील आहे परंतु ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करतो परंतु पाणी आग विझवण्यास मदत करते पाणी हे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यापासून तयार झालेले संयोग आहे संयुगामध्ये घटक मूलद्रव्याचे गुणधर्म कायम राहत नाहीत ते बदलतात हायड्रोजन ज्वलनशील आहे आणि ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करतो पण या दोघांपासून तयार झालेले पाणी मात्र आग विझवण्यास मदत करते कलिलाचे घटक पदार्थ गाळण क्रियेने वेगळे करता येत नाही कलील हे विषमांगी मिश्रण आहे कलिलामध्ये कणांचा व्यास दहाचा ऋण पाच मीटरच्या आसपास असतो कलिलाचे कण गालन कागदातून सहजपणे आरपार होतात कारण कलिलातील कणांच्या व्यासापेक्षा सामान्य गाळण कागदाची छिद्रे ही मोठी असतात म्हणून कलिलाचे घटक पदार्थ गाळण क्रियेने वेगळे करता येत नाहीत लिंबू सरबताला गोड आंबट खारट अशा सर्व चवी असतात व ते पेल्यामध्ये ओतता येते लिंबू सरबत हे लिंबू साखर मीठ पाणी यापासून बनलेले एक मिश्रण आहे मिश्रणामध्ये घटक मूलद्रव्याचे गुणधर्म कायम राहतात यामुळे लिंबू सरबताला गोड आंबट खारट अशा सर्व चवी असतात व ते पेल्यामध्ये ओतता येते स्थायूरूप द्रव्याला निश्चित आकार व आकारमान हे गुणधर्म असतात स्थायूमध्ये आंतररेणवीय बल अतिशय प्रभावी असते यामुळे स्थायूचे कण एकमेकाच्या अगदी जवळच असतात व ते आपापल्या ठराविक जागीच स्पंद पावत राहतात यामुळे स्थायी द्रव्याला निश्चित आकार व आकारमान हे गुणधर्म असतात पुढील मूलद्रव्य मूलद्रव्यांच्या जोड्यांपासून मिळणाऱ्या संयुगाची रेणूक सूत्रे तिरकस गुणाकार पद्धतीने शोधून काढा सी संयुज आहे चार आणि सी एल संयुज आहे एक इथे कार्बन आणि क्लोरीन सी आणि सी एल त्यांच्या संयुज चार आणि एक लिहिले आणि आपण इथे क्रॉस जर केलं तर रेणूसूत्र तयार होते सी सी एल फोर दुसरं आहे नायट्रोजन त्याची संयुज आहे तीन आणि हायड्रोजन संयुज आहे एक त्यांना जर आपण इथे क्रॉस केलं तर रेणूसूत्र एन एस थ्री तयार होते पुढे आहे सी संयुज आहे चार आणि ओ संयोज आहे दोन पाहिजे जर क्रॉस केला आपण यांना सी आणि ओ लाख संयोज असेल तर सी टू ओ फोर हे रेणूसूत्र तयार होते टू आणि फोर या दोघांना दोन्ही भाग जातो तो दिल्यानंतर एक आणि दोन असं क्रमशः येतं म्हणून रेणूसूत्र इथे सी ओ टू तयार होतं पुढे आहे कॅल्शियम आणि ऑक्सिजन सी ए आणि ओ इथं दोघांचे संयोजन दोन आहे C C A two O two या दोघांनाही जर दोन्ही भाग दिला तर एक एक येतं म्हणजेच रेणूसूत्र येतं सी ए ओ हे तयार होतं व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद